Buenos días, mi nombre es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, revolucionario, operador telefónico en France Telecom y voy a informarles sobre los cambios efectuados en el contrato social que entrarán en vigor el 23 de primario del siguiente año. Eh, mis días como revolucionario hace tiempo terminaron y ahora estoy en fase de com porque los derechos de autor de mis obras ah, expiraron y yo tengo que seguir comiendo. La voluntad del cuerpo propia al gobierno, muy subordinada, y por consiguiente la voluntad general o soberana de ser siempre la dominante es la regla única de todas las demás. Y, y eso, eso lo escribí yo. Jean-Jacques. Rousseau Et eh, mon travail dans la compagnie est ah, répondre le téléphone et expliquer à les personnes les les les changements que, qui acontecen dans social en la République française. Mais, oui, yo, mon travail consiste yo, à ah, la, la pa pagina jeune, la à téléphone, et, eh, j'appelle avec le téléphone. Ah, que le numéro de le, citoyen. Et j'attends à, euh, la réponse. Oui, euh, bonjour monsieur. Euh, me Jean-Jacques Rousseau, de la de France Telecom. pour para communiquer les cambios et les conditions générales du contrat social. en caso de que siga viviendo en esta sociedad, consideramos que aceptar dichos cambios. En caso contrario, pulse on y le remitiremos las instrucciones para exiliarse a Cubazuela del Norte. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? No sé, sais pas, muy muchos términos nuevos. Citroën, Renault, Peugeot. No, je ne sais pas, monsieur es complicado. No, no, no. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Monsieur Madame, me despido de ustedes y espero verles en próximas ediciones del Contrato Social. Muchas gracias por su atención y bonsoir. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.